YouTube をご覧の皆さんご無沙汰してますガリからマッチを目指してる系 YouTuber の達也です12月ぐらいから体重8 0キロを目指して食事とかトレーニングをやってきたわけなんですけど体重がですね68.35ということで始めた時が65キロだったんで約3.35キロ増えたということになります食事取ると70キロになったり で寝て起きると68になったりで、まあ、ちょっとずつ増えてはいるんですけど、まあ、今68キロっていうことですねこんな感じですでえっと3キロ、まあ、3キロ半約体脂肪率が変わってないんで、まあ、筋肉が増えたのかなと判断していいかなと思うんですけどこの体になってまず思うのは で、まあ、T シャツのシルエットが、まあ、あの自分がもともとすごいガリガリだったんでちょっとずちょっとだけですけどこの辺の筋肉がついたんで少しだけ男性的な T シャツのシルエットになってるのが今のところ一番嬉しいことですねこの人が前紹介した通り僕が今目指してる体の人でミスのノバク・ジョコビッチ選手ですで身長が188で体重が なんか78みたいなんですけどちょ最近のなんか雑誌のデータ見たらで今僕68なんでこの体マイナス1 0キロが今の僕の体っていうことなんであと1 0キロで僕今7月中にできれば目標、まあ、8 2キロの予定だったんですけど、まあ、78でこの体になれるなら、まあ、あと1 0キロだとしてで月2 5キロずつ増やせば 目標に到達できるなと思うと7月中には難しいかもしれませんけど、まあ、2ヶ月ぐらいで3 5キロ増やせたと思えば、まあ、いい線いくんじゃないかなと、まあ、少なくとも筋肉自体はついてきてるんで何も変化が起きない今までこの、まあ、目標達成率でいうとまだ20%ぐらいですけど今までの努力をあとこう何セットもう3セットか4セット繰り返すだけで、まあ、このジョコビッチの体になれるんだったら これやらない手はないっていうかゴールをゴールまでの距離を意識できた段階になれたんで、まあ、非常に、まあ、ちょっと時間はかかっちゃったんですけど悪くはないかなと思ってますゴールが意識できるっていうのはすごいそのやる気につながりますからね時々ですねこんな風に中間報告を挟んでいこうかなと思います、まあ、変わってきたと言っていいと思うんですけど一番良くなって たのは少しだけ攻撃的な性格になったような気がしますとてつもなく相手にしたくないような取引相手とか会社内の人間でも基本的にはまあ笑顔笑顔で接してきた方なんですけど体のなん多分男性ホルモン的なのが増えたせいだと思うんですけどあのそういうやつは相手にしないみたいな 少しうん性格が男性的になったっていうとちょっと語弊あるかもしれないですけど今までこう自分の性格っていうのは今までのこう自分の経験とかこう育ち生い立ちとかによって形成されていくものだと思ってたんですけどそこには脳が考えた性格ではなくて体の体つきとか なんかそういうホルモンによって考えさせられているっていう部分が少しあるんじゃないかなって今体に変化が起きていることでなんかそんなことを感じるようになってて非常に今自分の心というか性格に起きている変化を興味深く観察してるとこなんですけど例えば取引相手と何かやっててその人が目上だったら今までは僕はどんな理不尽にも耐えてたんですけど で今だったら、まあ、こもしそいつが自分よりまずガリガリかどうかを見ますね <laughs> 自分よりガリガリだったら、まあ、最悪こいつに論破されても後でボコボコにできるみたいな <laughs> なんかそういう意味不明な自信がこう湧いてくる感じ自分身長がちょっとでかいこともあって席立った瞬間自分よりでかいやつってあんまりいないんですよだから 多分そういうのも手伝ってこんなチビでガリガリに俺が負けるわけないみたいなそういう変な発想でもないと思うんですけどより少し男性的な発想の傾向が高まってるような気がします。で今までそういうの野蛮だと思ってたんですけどうーん 一概に否定できるもんでもないのかもしれないなっていう人間への興味みたいのがちょっと高まってる感じですね。まあ、今そういろんな視点でメタ認知っていうんですかねこういうもんだこういうもんに違いないっていうのから一歩さらに俯瞰的に見てこの人は多分、うん、そう考えさせられてるんじゃないかなとか